К нам посетитель, сэр. Что ему нужно? У него автомобиль Opel Omega. При езде по городу он ощущает подергивание автомобиля, провалы при нажатии на педаль акселератора. И что вы думаете, Ватсон? Не знаю. Но ну, это же элементарно. Средняя скорость при движении по городу примерно 40-50 км в час. Это означает, что водитель нажимает на педаль акселератора примерно на треть Проверьте и замените датчик положения дроссельной заслонки. Это гениально, Шерлок, как вы узнали? Но вы же сами сказали о подергивании автомобиля при нажатии на педаль акселератора. Возьмите измерительный щуп, подсоедините его к первому входу автоскоп. Черный крокодил подсоедините к массе кузова автомобиля. Измерительный щуп к сигнальному проводу потенциометра дроссельной заслонки. В меню программы нужно выбрать режим «Потенциометр». Нажимаем «Запись», включаем зажигание. Затем плавно нажимаем на педаль акселератора до упора и отпускаем. Вот так, Ватсон, выглядит сигнал исправного датчика положения дроссельной заслонки. А вот так сигнал неисправного датчика нашего клиента.